Okay guys, I'm Daniel, so welcome to the escape. Now is 4 and 22 am, sangat awal. It's so late in the morning. Sekarang, kalau aku nak tanya korang, kalau orang tanya dengan korang, benda apa yang korang cari, ada masa korang cari dan ada masa korang biarkan. Kalau aku, jawapan aku is a ubat medicine. Aku ada asma. So asma aku it's quite bad. Agak teruk. Ni, aku makan inhaler. Faham? <laughs> Itu satu. Kenapa aku bangun awal? Mesti kau tanya aku bangun awal gila kot. Pukul 4 pagi kan. Sebenarnya aku nak standby nak prepare sekali aku nak pergi jogging dengan Aidil semua kan. Itu tolak tepi tu. Aku tiba-tiba attack dia punya asma tu dia attack aku so aku tercari-cari sekeliling rumah tak jumpa sampailah satu tahap aku cakap Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya Allah ya Tuhanku kau permudahkanlah urusan aku untuk aku menjumpa untuk aku dapat kembali semula ubat aku kau orang tahu tak benda tu dekat mana je sebenarnya aku dah buka the whole of lighting dekat rumah aku and then I was found it is in front of the my what is uh, in front of my washing machine so benda tu aku dah pergi dah dekat situ tak ada uh, pada mulanya bila dah aku ini semua kuasa Allah kuasa Tuhan So korang kena akui Allah yang satu Allah yang satu Allah yang satu Allah Akbar Lepas aku sebut Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ya Allah ya Tuhan ku kau bantukan aku kan Alhamdulillah Allah pertemukan semula Dengan aku punya inhaler Ya yeah. So guys don't forget to subscribe Like, comment and share So and for, um, Don't forget to help us And yeah Support us to To us To me Keep um, yeah, you know, reach uh, maybe 10,000 subscribers or 100,000 subscribers. Or we're gonna to reach our next goal is 2,000 subscribers. It's too close, guys. Now we are on 1.47k subscribers. So support, support, support, and support. So guys, don't forget to subscribe. Like, comment, and share. I'm Daniel. Let's keep the house. Peace. Assalamualaikum. Bye.